Oui, bah, c'est la cause de Germaine. Ah, c'est elle Oui, parce que la cloison nasale. Ah, C'est pour ça qu'il a Ah, ça, ça fait mal en fait. oui. C'est une horreur. Oh, là non, ça coûte cher, surtout. C'est vrai Ah, ouais, le Ça t'a combien Ah, bah, le métal, il est ici. Oh peut le suis Allez, tiens, tiens, on tout, savoir on tout Eh merde